Mi nombre es Lady Señor Juárez, vengo de Honduras, tengo 28 años y he salido de mi país por el problema de las empresas y el gobierno que nos tiene atrapados en lo que es Honduras. El gobierno eh, decidió privatizar nuestras empresas públicas, las, que, las cuales nos ayudaban también. Eh, no tenemos recursos los jóvenes para poder trabajar en nos aceptan, por, tal vez por tatuajes no los aceptan, estoy denunciando eso también, porque no debería de ser así, no deberían de, discriminar a las personas que andamos tatuadas, porque eso es una cultura, no, son, no También, pues, no nos dan la oportunidad de que yo tengo dos hijos, que tengamos lo que son guarderías, para cuidar a los hijos, para ir a trabajar, no lo dan un trabajo que sea de medio tiempo para poder estudiar, pues nada, he salido de muy triste dejando a mi familia, viniendo en este camino que nos ha costado demasiado, pero gracias a los mexicanos y al apoyo que nos han dado, pues les agradezco mucho estamos muy agradecidos lo que son todos los hondureños eh, por la comida, la vida, la ropa que, tenemos porque salimos de nuestra casa con una pequeña parte de nuestra ropa y se nos ha perdido toda, pero ellos nos han apoyado. Entonces, muchísimas gracias a todos y solo voy a seguir adelante cuando lleguemos. Vengo con mi hijo de cuatro años. Lo más duro es caminar largos kilómetros para poder llegar a la meta de día tras día meta es llegar hasta Tijuana por los momentos y trabajar en Tijuana, conseguir papeles y poderle dar un bienestar a mi hijo.